ikate balia biden integrazioa irakaskuntza ikaskuntza prozesuan. Lehen, lehenen gorduan e, eh, begonia gara aipatu du artikulu hau. Dekretuetan dagoen e, artikulu ematen digu nola bat ere, nola ematen dizkigu. E, eta amabigarren artikuluan esaten du batetik, oinarrizko hezkuntza amaitzean amaitzen duen ikasleak, kompetentzia digital eta mediatiko eskuratu behar ditu, alfabetatze eta gaikuntza funtzional osoa bermatzeko. Eta hori da pixka bat lehen maitek eh, pixka da zabaldu duen e, bidea, dikomeko bidea. Dikoneko bidea ja, integratuta daukagu eh, bai dekretuetan eta bai eraskinetan. Ez da zerbait hor dagoena, baizik ja, dagoenekoz, sei elementu horiek e, uztartuta ditugu kurrikulunean. Beraz, hau izango da elementu bat, eta bigarrena, alfabetatze multimediatiko hori lortzeko baliabide digitalak eduki behar dira eta arlo eta ikasgai guzti guztietan modu normalizatuan txertatu izan daitezen irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan. Beraz, hori da e, eh, nola ere dekretuen esaten dana eta hori gauzatzeko ba, hor pixka eta azalduko dizu ez zertan gabiltzen. Orduan, era normalizatuan ikatabalia baliabideak nola uztartu ba, matematikako irakaskuntzan, musikakoan, gizartean eta beste egoera guzti guztietan. Eta daukagun e, pixka bat e, deitzen diogu zehar kompetentziak e, garatzeko e, prozeduren eta artxiboen e, prozedura eta jarreren artxibo bat, nola bat ere, e, eraikitzen ari gera. E, zehar kompetentzia hauek, Eh, joaten baldin bat zeate dekretuaren, onarrizko ezkontzako dekretuaren eraskinera, ikusiko dituzu askoz ere garatu hagoan daudela, aipatuta daude. asko daude, baina batetik esaten da informazio eskuratzeko eta kudiatzeko eta iturriak onesteko prozedurak eta jarrerak. Lehen eh, oso, oso era zehatzean, e, eh, maitek aipatu ditu, zeintzuk diren nola bat ere, e, e, horiek. Baina kontuan hartu, informazio eskuratzeko eta kudiatzeko eta iturriak onesteko prozedurak eta jarrerak ez direla bakarri digitalak, Ez dirla bakarri digitalak. Zabalagoa dala, esparrua. E, digitala lagunduko dizu ontarako, baino e, behaketak egitea edo e, aurre ezagutzak dituzun horiek ekartzea, hor ere hor dago informazio iturri asko daude. Eta informazio iturriak baita ere dira galdeketak egitea tenkestak egitea. Esan dizut hor eh, esparru eh, zabalago dagola eta nola bat ere tresna digitalak lagundu egiten dizula informez eskuratzeko. Baina informazioa ez da mugatzen e, iturri digitaletara, informazioa beste eraskotara jaso daiteke. Hemen nola bat aipatzen dira elementu guzti horiek, orduan informazioa jasotzea importantea da, baina informazioa inputeko elementua da. Informazio horrekin zer egiten duzu gero. Ez badezu informazio hori ulertzen ez bada ez du informazio hori gulertzen. Eta oso importantea da elementu hau, informazioa eta emozioak ulertzeko eta direzteko prozedurak eta jarrerak. Eta hor, nola bat ere, aipatzen ditugu, informazioa ulertzeko, ba, nola bat ere, gure buruak funtzionatzen du, e, badaude zenbait operazio kognitibo ikeragarri e, ezinbestekoak direnak pentsatzeko. Konparazioak egitea, sailkapenak egitea, sekuentzazioak egitea, analizi sintesiak egitea. Oiek danak, operazio oiek badituzte prozedurek eta jarrerak. Orduan, informazio hori, jaso dezun informazio hori, jurri, impresionante hori, hori ulertzeko, zebea prozedura eta jarrera dituzu. Eh? Gauza bera, informazioak eta emozioak baloratzeko eta dirazteko prozedura, pensamendu kritikoa, lehenengoa da pensamendu analitikoa, hau pensamendu kritikoa. Eh? Hortarako baita ere, badu dezeme prozedura eta jarrera, e, artxibo eh, jasota duzkagunak. Eta ideiak eta emozioak sortzeko, pentsamendu sortzailea, eh, sortzeko eta adierazteko prozedurek eta jarrerak. Lehen hor batek aipatu du Bloom, bueno, gutxi gara bera, Bloom, egun eratuta, e, gaur egun pixkat bide ontatikan, Garner, eta beste, beste asko bide ontatikan jotzen dute gehiago Bloomen bidetik baino. Baino, bale, azken batean da eskema bat, edo zein ekintzetan, informazio uki behar informazio ulertu egin behar dezu, informazio hori kritikatzeko gai izan behar eta informazio hori sortzeko gai izan behar Eta tartean beti, zehar, zehar bezala, autorregulazio prozesuak. Egongo dira. Baina, hori dira nola bat ere, prozedurak eta jarrerak. Baina, beste zuta behan, dago zehar kompetentzien zehar kompetentzia. Eta, e, informazioa eta emozioak ulertzeko, eta adierazteko, konparazioak hitzez, hitzez, euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, hizkuntzen planteamendu integratua eta integratzailea, eta integrala, itzeiten dugu. Orduan, hori egin alizateko, hizkuntzen planteamendu integratua egin alizateko, konparazioak nola esaten dira euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, eta konparazio egiteko behar diren ikasteko teknikak, ze egiten dute kompetentzia digitalak eta multimediak, analiziak eta konzeptu mapak eta mila, mila teknika daudenak egiteko zer laguntza eskaintzen du kompetentzia digitalak. Elementu horiek nola bat ere danak ustartuta agertzen dira. Beraz, kompetentzia digitala ez da petatxo bat, baizik irakaskuntza ikaskuntza prozesuen laguntzan dagoen tresna ikeragarri garrantzitsu bat, zehar kompetentzien zehar kompetentzi dalako. Baina kompetentzi digitala ez da karrozeri hutsa. Motorra nola bat ere ematen dio irakaskuntza ikaskuntzako ulermena lantzeko prozesu, prozedura horiek eta jarrera hoiek ematen diote nola bateko motorra. Elkarrekin bizitzen ikastea. Elkarrekin bizitzen ikasteko ere, eh, ba, nola bat ere hori, antolatu dugu, eh, lau osagaietan, pertsonen arteko harremanak, asertibitatea eta empatia, taldean ikastea eta jardutea, talde kooperatiboak eta kolaboratiboak, prinsipio etikoekin eta oinarrizko gizarte arauekin bat etorriz jokatzea eta gatazka kudeatzea. Hoiek osatuta daude, hoien prozedurak, hoiek osatuta daude, baina hoiek daukaten nola bateko komunikazioa. Itzazko komunikazioa, pertsonen arteko eh, harremanetan e, asertibitatea eta empatiaren arteko oreka hori, ikera arrezko importantzia da, ondik anik lortu, baina horretan abil, eh, aber nola lortu, bien arteko eh, oreka hori, batetik jarri behar dezu, besteren tokian, eta besteren tokian jarri ezkero gehiagi gisako batzea, eta geoberriz asertibitatea ondia balima daukazu zapaltzaile batzea, Orduan, e, eta hori da nola bat ere, egoera pertsonalean bakoitzak ere, lortu behar duen horreka. Baina, mm, ze hortan, egoera horretan, empatiako e, eh, adierazpenak daude, hitzezkoak, eta batez ere gorputz adierazpenezkoak, kasu honetan, ikedarrezko garrantzia daukatenak, bidontatik empatia eta sarte inguruan, gorputz adierazpenak erroz laguntzen du. E, eh, kompetentzi digitalak eh, honetan eh, lagunduko dugu behar bada zain beste, baina bigarrenean taldean ikastea eta jardutea talde kooperatiboak eta kolaboratiboak, bueno, hor jaragarrizko ekarpen potentia egiten du kompetentzia digitalak. Baina badaude baita ere beste era batzuk, lantzeko talde kolaboratiboak eta kooperatiboak realitate asko zera zabalagoa da. Baita ere sartzen da, jakin ezkuntzaren ikuspegi zabal batetikan, e, printzipio etikoekin, bat ere, gizaskubideen prinzipio hoiekin, eta baita ere, nola bat ere, gizarte arauekin, konbentzioa sozialekin ere, hor egin daitekena, eta bueno, hor ere, badaude nola bat bideak, kompetentzi digitala laguntza eman dezaketenak, edo gatazken eh, kudeaketan eman dezaketenak. Baina esan nahi dut, eh, kompetentzi digitala sartzen degula, horren barruan, tresna bezala, laguntzaile bezala, eh, hori horiek danak bideratu izateko. Egiten eta egiten ikastea hiru elementu nagusi jarri ditugu, egitasmoa planifikatzea, gauzatzea eta ebaluatzea. Hoien adierazpenetan eta hoien prozesuetan eta informazioa jasotzerakoan kompetentzi digitalak daukan potentzialidadea ikeragarria da. Baina ez bakarrik kompetentzi digitalak, badu de beste zenbait iturri ere osagarriak eh, direnak. Eta azkenik, norbera izaten ikasi, lau elementu hauek ez dira konpartimentu estankoak, baizik danak daude nola bat ere eh, lotuta, azken batean, edo ekintzetan, txamponaren beste alderdia bezala daukazu metakonizioko prozesuak, autorregulazioa. Kontzientzi da ekarri, egiten ari zeana, eta ereduen arabera hoiek nola bat ere bideratu, hobetu eta bar. Orduan, mm, metakognizioko edo autorregulazioko prozesu guzti hau eh, itzezko, itzigabeko eta digitalean horrere eskatzen du, nolabateko hausnarketa bat egitea, autorregulazioa, ikaskuntza prozesuen eta norbere estilo kognitiboen autorregulazioa, portaera sozialen eta moralen autorregulazioa, gorputzaren eta norbere idudiren autorregulazioa, emozioen eta motivazioen autorregulazioa. <clears throat> Orduan, ari gara nola ere, artxibo bat e, osatzen, non batetik aipatu ditudan prozedura eta jarrera hauen urratsak, batetik ematen da definizioa, beharra, ze dauden, hoi egiteko, konparazio egiteko, salkapenak egiteko, ze eman behar diren, eta gero berriz, irudi bat, eta gero berriz dator adierazpena, hoien adierazpena. Itzezkoa, beti, itzigabekoa batzuetan, eta digitala behar den adinatan. Gertatzen da, digitalak adierazpen moduan hartzen balima dugu edozein ekintza, badagoela input bat, informazioa, badagoela prozesu bat, eta badagoela adierazpen bat, output bat, badirudi eh, eh, kompetentzia digitalak inputean garrantzia handia daukala eta outputean ere garrantzia handia daukala. Baina prozesuetan ere, eta hori da importantea, prozesuetan ere teknika horiek lantzerakoan ikeragarrizko laguntza eskaintzen du, o eskaini dezake. Eh, orduan da tresna bat baitere ere zehar kompetentzien, zehar kompetentzien moduan uztartu daiteke. sakoneko erronkak, beraz, orgorriz esaten duana, kompetentzia digitala garatzeko baliabideak modu normalizatuan txertatzea, ikasten eta pentsatzen ikasteko, elkarrekin bizitzeko, egiteko eta ekiteko, eta norbere izateko oinarrizko zehar kompetentzietan. Hori da nola bat erronka importante bat, eh? ze karpen egin dezakeu kompetentzia digitalak, zehar kompetentzi guzti horiek garatzeko jakinik kompetentzia digitala utxa litzatekela, zehar kompetentzia hoen prozedura eta jarrera horiek ez balima ditu barnean kokatzen. Eta bi, kompetentzia digitala garatzeko baliabideak modu normalizatuan txartatzea oinarrizko disiplina barneko kompetentzian arlo eta ikasgaietan. Zehar kompetentzia horiek uztartu egin behar zu ikasgaietan, baina ikasgaiak ere badituzte nola bateko berari ezko ezaugarriak, non kompetentzia digitalak ere, lehen aipatu den moduan, ikeragarrezko ekarpena egin dezaketen. Eh, hori da nola ere, ikusten ditugun e, Eta bukatzeko, aipatu besterik ez, ja elkarrizketara e, joateko. Bueno, hau pasa ingo dut. Pasa ingo dut. Nik esango nuke, e, gero horreiz nola ere, zi implikazioak dituen honek irakasleen profilean, Irakasleren profila e, bide askotatik, eh, lengo diapositibak hor daude, ez dito komentatuko, bide askotatik begiratu daitezke, e, nire begirada izango da, kontuan hartzea, irakasleren profila definitzeko zein den hezkuntza eredua. Segun eta zein dezun hezkuntza eredua, nik aipatu dudan hezkuntza eredua, ez ziberri 2008a baldin bada, non, zehar kompetentziak dauden, eta disiplina barneko kompetentziak, baina disiplina barneko kompetentzia garatzeko ezin besteuka dituzun zehar kompetentziak. Eta zehar kompetentzia garatzeko ezin dezu besterik egin disiplina barneko kompetentzien bidez ez bada, horre ja, ezkuntza eredu bat ekartzen du, eta horrek nola bat ere eragiten du batetik. Nolako ezkuntza eredua alako ikaslearen irtera profila. Orduan, nola bat ere definitu da, ez ziberrin, definitu da, zer nolako ikasleak nahi ditugun. Zer kompetentzietan eta disiplina barneko kompetentzietan, definitu dugu. Hori definitu baldima dugu, urrengo urratsa da, ikaslearen irteera profila da, irakaslearen ezaguarren ispilu nagusia. Nolako izan behar du irakasleak? ikaslearen profila horretzeko, bitarteko egingo duena, laguntza emango duena. Beraz, hau da, nola bat ere, nire ikuspegia irakaslearen Eh, ze, eh, ze ondorio dituen plantamendu guzti honek honen inguruan. Bueno, gero berriz ikusiko dugu e, zein dan irakaslaren profila dago artikulu bat e, e, dekretuan, e, 30 garren artikulua eta bertan agertzen da zein dan irakaslaren profila oso importantea lehen aipatu dugun hasierako prestakuntzarako ere, irakasleen hasierako prestakuntzara, ez, bakarrik etengabeko prestakuntzarako baizik. Eta hor jakina magisteritza eskolekin eta lotura askozera ondigoa beharko genuke, hau baldin badan nola bat ere dekretu zatorri irakasleen profila, nola landuko dugu elkarrekin, irakasleen profil hori, ez da dingartatu ba, handikaren lau bosturtetara, nahi dizi eta erakutsi, erakutsi barzi datena eta barra da. Bueno, hor dator, jo ikusi pixka bat eh, eh, ezi berri nahartzen irakasen profila eta beste batzuk. Eh. Eta bukatuko nuke nire aurkezpena hausnarketa honekin, batetik irakasle guztiak ezitzaileak dira. Hau da pixka bat ezi planteamendua. plantamendua. Ezitzailea dira, pertsona oso baren ezitzailea dira. Bakutza, eta oso importantea da, bakutza bere ikasgai edo arloarekin oso importantea da, baina danak dira ezitzaldea dira. Eta hoien funtzioa ez da bakarrik ikasla, ikasarloa irakastea, ikastarloan bidez, ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian jarruteko prestatzea bezik. Pertsonalean, sozialean, akademikoan eta laboralean. Pertsona irakaslea ezitzaldea da. Bi, irakaskuntza ikaskuntza prozesuko protagonistak ikasleak dira, ez da berria. Espalditik esaten dugun leloa da. Eh, ikasleak dira. Irakaslearen inkizuna, ikaslerari laguntzea da, bitartekara izatea. Hau ez da berria. Eh, Lokse garaitikan arrepikatzen dugu musika da. Eh, Ezkuntzaren ikuspegi horrek irakasleak metodologia aktibuak erabiltzera bideratzen du. Logikoa da, baita ere aspaldiko mezua da, indarrean jarri behar. Baina, nolo bat ere, horretara bide da. Eta, hause da jardu eraberatxaren ezaugarriak zein diren jakiteko irizpidea zenbateraino laguntzen du jarduera horrek, oinarrizko zehar kompetentziak, kompetentzia digitala barne, eta disiplina baitako kompetentziak eskuratzeko. Hau da, oinarrizko kompetentziak bizitzarako ezinbesteko direnak edirenak oiek lantzeko, zenbateraino laguntzen duen izango litzateke irizpidurik nagusiena. Eta eskarri asko.